¿Cómo están, brothers? Estoy aquí en mi fiesta de graduación. Así es, chicos, ya me gradué. Les explicaría el smoking y porque soy una fiesta de salón. esto. Oh, y hoy estoy aquí con todos mis amigos. solo que no están aquí porque están afuera, pero ya se los voy a demostrar. ¿Sí vino? Sí, va a venir. Hola, Emi. Hola, Omi. ¿Estás, en stream, Omi? ¿Eh? ¿Estás en stream, Omi? Sí. ¿Te saluda O me voy a buscar a alguien. Vengo. ¿Te acompaño? Si quieres. Axel. <laughs> Hola. ¿viste Así es, estoy aquí con mis amigos y esta es la recepción. Aquí estamos afuera, aquí con mis amigos. Y ah, Emilio se acaba de ir y vamos a pasearnos un ratito por acá. ah, ahí está. Si vino, ¿no? vino. güey. Hay que verlo de aquí y decimos que venga. Ah, por si no, si se preguntan, Jero es otro amigo. Jero No, no, no. <laughs> Él es Jero. Y por último, aquí está la pista de baile con todo esta va a ser toda mi graduación, probablemente va a ser perfecta. Bueno chicos, hasta aquí voy a dejar el video. El resto de la fiesta lo puedo dejar en mi cuenta de Instagram, o Twitter, o Facebook, lo que sea. Para eso, los links, síganme por ahí. Los links los voy a dejar en la descripción. Y si les gustó, no olviden dejar su like. Suscríbanse a Mabro 2002 en este botón y pasar un video de la Pascua cantando en este otro. En este otro. Yo los quiero, yo los quiero, y hasta la vista.